Hola queridos, bienvenidos a los consejos de la princesa Lula. No Leia, Lula es más guay. Hoy os presento también a mi perrito, Churrasca. Hola Churrasca. También vamos a aprender cómo estornudar. Así no. Hay que estornudar aquí. Entonces recordéis este consejo. ¡Hasta ¡Ah! luego! ¡Ah!